Buenos amigos, ¿cómo oh. están? Entonces estamos filmando aquí, vamos a nada con delfines y vamos a carretear aquí en Zanzibar. Ya estamos aquí en el bote, ya eh, la actividad se hace temprano porque los delfines eh, no les gusta salir cuando hace sol. Claro que el día está un poquito gris. Sí, pues そうなん。だ。 Miren los delfines. ¡Ay, hermosos! ¡Mírenlos acá! Oh. Bueno, el mar está un poquito picado, pero miren los hermosos. Hay muchos. Hermosos. Bueno, vamos a tratar de carretear con ellos, nadar con ellos. Vamos a ver si, si se dejan tocar. Pero sí, hay bastantes. Hay muchos. mucho agua, pero por el snorkeling, no nada

Dios del cine. Ya terminamos, entonces eh, estamos aquí en una playa, un restaurante muy chévere, miren, es, muy chévere, miren, lo, chévere que está la cosa. Es un hotel, es un hotel que tiene un restaurante y por allá tiene una piscina y acá la playa. mar tan bonito como siempre, quizás llegar. Si quieren, bueno, nosotros nos gustó mucho este tour. Les vamos a dejar aquí los datos de las personas que pueden contactar cuando vengan aquí a Zanzíbar porque nos gustó mucho el servicio, fueron muy atentos, esperaron a que pasara la lluvia, nos dieron un buen desayuno, eh, nos ha gustado bastante, entonces lo recomendamos.